Emekler, çıtırlar, simitçi. Devrekler, çıtırlar, simitler, simitçi. Simitçi. sakin olun. Sürmeyin. Ulan sen bana gidiyorsun. Kızı batmasın. Ne diyorsun adam? Ben sana kızı batmasın. Sakin olun. Sakin olun. O geçsin. Zaten yaşlı abi. Zaten yaşlı abi. thank you